就这样子就开始。哎呀，一直一直拍，一因为这一段很重，对我不能按，做压压。好，现在到关键时刻了，可以的啊。过了吗？啊。了吗？哎，我说我家人没有拍到我。好害怕。好，一个一个抽，一个抽。我要大几啊？你你你要先看号码啊，先看是不是你自己的号码。啊？你写这个是几号？

觉得你拿到都会左右派？一定把钱装满。装对好，好棒这一句话的时候，请转一下方向。对麻烦你帮我把钱包装。你有什么感想？想黑死。 所以他猜到到，他他知到这个礼物是不是满满这个是要我运动的吗？他嫌你不够运动。 等一下，我哥要不要加我？等一下，哎，怎么猜啊？哎，他是个老花。你看，他刚好正鸡呀，运动。哈哈哈哈心想事成。 我们那个素颜，现在马上跟他的家庭，我不知道呢。 惊喜吗？没有惊喜，可是这个是我需要的。哇！最近发生的是肩颈酸痛，哈 <laughs> 下次啊，你要派上用场，我们下次会让你实实习一下。再来再来，再煮是什么？我操作的是十全十美，你看真的是美的有黄。 你这样会少十岁，你知道吗？我老公一定会吓到。我的是南瓜子跟红糖，谢谢他，他他怕我在工作的时候可能要保养一下喉咙，所以很不错，谢谢他。这谁送的？我啊，哦，那个嘉义送送，也省嘉义票。谢谢嘉义。这什么？